ton nom, les malades seront guéris. Tu as dit qu'en ton nom, les malades seront guéris. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Hmm, Tu as dit qu'en ton nom, les aveugles verront. Tu as dit qu'en ton nom, les boîtes marcheront. Mm-hmm. tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu as dit qu'en ton nom, les muets parleront. Tu as dit qu'en ton nom, les sourds entendront. tu es le Dieu de Miracle Tu es le Dieu de Miracle Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de Miracle Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Shiloh. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Yahweh, Yahweh, tu es mon papa. Tu veux dans ton zèle Avec tes pieds tendus Tu fais battre mon cœur Avec tes yeux de flamme de oh, feu Tu fais battre mon cœur Avec tes yeux de flamme de feu Jésus, tu fais battre mon cœur ta forteresse. Yahweh